やあみんな僕はブルータンチワワのメモタンだよこの日はね、チャーリー先生との英会話レッスンで、大阪市のマイス緑地ってところに遊びに来たんだ <laughs> チャーリー先生とテレビ電話しながら、英単語教えてもらってたかな楽しかったなまた動画もアップするから、みんな見てね 英語のお勉強すっごく面白いよジャンジャン石渡りもしたんだチャンネル登録まだのお友達はよろしくね